Здравейте, фенове на Enter Training, аз съм Иван Диков, а вие гледате Enter Training, предаването, с което се ентъртрейнваме, докато се обучаваме и се ентъртрейнваме, докато се забавляваме. Както си спомняте от първи епизод в LinkedIn темата, която вече дискутираме, стигнахме до извода, че различните социални мрежи са също както различните мегаполиси в древността, както в Древна Гърция има голяма разлика между Атина и Спарта, така в момента има голяма разлика между Facebook, Twitter, YouTube и LinkedIn. Точно мрежата, която в момента разискваме. Днес, в днешния епизод ще ви покажем един типичен Facebook потребител, който за първи път си прави LinkedIn профил. Запознайте се с Иван. Yo, people, аз съм Иван и напълних всичките си контакти в Facebook и реших, че е време да заведа една нова социална мрежа LinkedIn. Хирай! www.linkedin.com Хм, иска да оставя своето име какво да оставя, какво да оставя. Естествено, аз оставя истинското си име. Нека да напишем Vanks BG1000. Цък. Това е една класическа и често допускана грешка сред потребителите, които правят регистрация в LinkedIn. В LinkedIn е необходимо да имате своето истинско име сложено, а не, както в някои други социални мрежи, вашите никнеймове. И я колко сники имам право да правя? М само една. What the front door? Защо само една снимка? Е нищо, нека да избера поне най-готината им профил снимка от Facebook ето тази плажна снимка, на която са се случи очила, като че ли най-подходяща за LinkedIn профилна снимка. Точно това не би било една подходяща снимка за профила в LinkedIn. В предишния епизод вече обсъждахме каква е подходяща, но накратко може да припомним, че не трябва да сме с очила, трябва да сме облечени представително и да излучваме един позитивен професионализъм. Нататъка следва какво? Позиция. Абе, те какво искат от мен? Си напише, малко ще ми поискат университет, те не съм ходил. Добре, коя позиция сложиш сега от двете ми? Верно през седмицата съм на строежа, уикендите съм охрана. Може би трябва да сложа нещо, което и ги и двете си по някакъв начин. Сетих се. Шеф на света. <laughs> Нека се чуват. От една страна би било приятно и интересно да демонстрирате колко оригинална личност сте, но от друга страна без да прекалявате, без да престъпате някои определени професионални граници. Именно една от които е да лъжете какви позиции работите. Дори да имате работа, която не е много представителна според вас, напишете не или не пишете въобще, но и двата варианта са по-добре, отколкото да си измислите нови позиции. Така, следващата секция е Education. Образование и фолща, май да. Добре, нека си напиша даскалото. Ама даскалото само по себе си няма никой да го впечатли. Цел напише, че съм завършен университет чужбина. Те сега ще разберат. Подобно на предишния съвет, това, което би ви казал е да не лъжете пазарът, в който се намираме, е достатъчно малък, че си позволявате дори да привлечате, камо ли да лъжете. Напишете само единствено тези образователни институции, училища, колежи, университети, през които сте минавали. Еки, че направих много хубав LinkedIn профил. Дай сега тук ме пита нещо за статус апдейт, да си напиша какво ме вълнува, да шерна и мисли. Какво шерна, какво шерна. А, е това е една това е новина, която много ми кефи, специално за фенчетата там на Реал, например. Барса взе Неймар, in your face, Реал. <laughs> Ха-ха! Две неща бяха притеснителни в последния кадър. Първият, социопатичният смях на типичния ни фейсбук потребител Иван. И втория, самия статус, който той искаше да сложи. Това не е Фейсбук и още веднъж тук не е мястото да споделяме нашите футболни, политически, религиозни или каквито и да е пристрастия, които не са професионални. Ба, колко покани тук за нас седмица не съм влизал. Я ги виеме какви с тия хора? Ха, то беше он зубър от коса ми. Хикс. Толкова е нека с вратовръзка такъв прави се наважен. Хикс. А тази не беше ли мимето от коса ми една зорги? А, това е яка снимка. О, тебе те приеме. Една от основните разлики между LinkedIn и Facebook е, че LinkedIn е професионална мрежа. Тоест, не е мрежа, в която добавяме хора или приемаме покани за приятелство, за контакт от, а, от хора, с които вече сме изградили някакви взаимоотношения и симпатии, само единствено. Напротив, бидейки професионална мрежа, ние се стремим да добавяме колкото може повече хора. И когато се допитате до най-успешните ползватели на тази мрежа, въобще най-успешните бизнесмени и предприемачи в световен мащаб, то те ще ви посветят едно и също нещо, че трябва да сте отворени и да сте контактни с колкото може повече хора. А, да взема да им драсна панерът на тия тук всичките покани да ги прех. Тук не, не го знам този човек, тия откъде се познаваме. Здравей, познаваме ли се, защото си ми поканя? Така, а, а тази тук като че ли не, не познаваме, е много така привлекателна. Чул съм, че бизнес хората много обичат да казват а, как а, ще искат да се срещнат в говорци на вие и могат да си взаимно полезни. Ще го използвам точно това нещо и тук, така професионално ще го направя. Здравейте, Мария! Искате ли да се срещнем, сме си взаимно полезно по покафенци? До някъде това, което направи Фейсбук Иван, беше правилно, както той се изрази да драсне по едно рече на неговите нови контакти. Начинът по който го направи непременно не беше най-правилният. Бихме искали да използваме уважителен език, да говориме на вие, да представяме себе си и да, ако ситуацията е подходяща, може да поканим някого за, контакт, за среща от някои от контактите ни, но бизнес такава, за бизнес обяд може би, а не за кафенце, както той самия се изрази с привлекателната дама, негов нов контакт, в контекста, в който имаше предвид. След като поработих толкова много време за моят LinkedIn профил, е време е път Както видяхте от нашия средностатистически Facebook потребител Иван, който е фен на CSI същото време, има какво да се учи, за да бъде един добър ползвател на LinkedIn мрежата. Но дори и за него имам следена в тунела. Аз съм имам такъв профил 4 години и моят съвет към вас е, ако нямате такъв, да създадете още сега. Да отделите час-два за да направите един хубав профил. Или пък ако имате вече такъв, да го поддържате добре. Както видяхте, дори Иван прави нещо много важно, когато протяга ръка, така да се каже, според съобщение към своите хора. начинът по който го прави наистина не беше много добър на Фейсбук Иван. Но пък, а, когато се научите как да обрежете вашите контакти, това е едно от най-важните неща. Да имате активно присъствие в тази мрежа и съответно да поддържате комуникация с другите ваши контакти. За да не изпуснете бъдещите епизоди, то абонирайте се в нашите канали в VBOX и в YouTube. Също така може да го направите и в Facebook, където, освен това, може да оставите ваши коментари, ако имате и въпроси към мен или моят бъдещ гост по темата относно LinkedIn. А ако имате нужда от частна консултация като физическо или юридическо лице, то може да се обърнете към мен посредством моят LinkedIn профил. Лек и усмихнат ден!